got to get everything safe. Don't, don't, don't. Don't, don't. Don't, don't. Don't, don't. Don't, don't. do Australian breed और ये लार्ज हाँ। ब्लैक अब इसने बच्चा दिया फोर्टीन बच्चा दिया तो मैंने इसको ट्वेल्व बच्चा बिक्री किया एक मर गया ठीक है हम्म। हम्म। इसका लेंथ है सिक्स फीट थ्री इंच इसका लेंथ हम्म। ऐसे यहाँ तक यहाँ तक का लेंथ इसका यहाँ तक का लेंथ में ये आएगा इतना देखो सिक्स फीट थ्री इंच हमारा ये हाँ, लोकल लेकिन फाइव से अच्छे तो इसको बोलता है Duroc red in colour but in आप इस साइड में आपका इसका क्या है वाइट हाँ। है इसलिए ड्यूरोक शर्ट बोलता है हाँ? ए पिगलेट इज देखिए this type of piglet you will get only in red in colour ना ओ अच्छा सो कॉस्टली हाँ five per piece this one this one this one twenty thousand इस five thousand per piece per piece five per piece ठीक है अभी आजकल बच्चा बच्चा बच्चा हाँ ये देखिए ना इसका ब्रीड देखिएगा इसका मेन पॉइंट क्या है देखिएगा मेन पॉइंट इसका हाँ it has a fourteen apple बच्चा बहुत ज़्यादा रहेगा अच्छा। और फोर्टीन बच्चा तक ये आराम से पाल कर सकता हैं तो साल में every year two times they get budget period This one is uh, Duro. This one is local but saddle back, set in back. Huh? Length also length also uh, five uh, five feet five fifty. Hmm. Height uh, five feet six inch. Hmm. Uh, this breed is called uh, saddle back, set in back. No, set in back. Somebody is uh, explain me. <coughs> Uh, set in back means uh, uh, in the tourist um, uh, Anglo tourist जो sorry British British they use the horse back side अच्छा अच्छा बुझे बुझे समझ में आया ना अब ये ये ब्लैक ही है ये बहुत दी छोड़ा ये लार्ज ब्लैक ये भी उसी का ब्रीड है लेकिन hmm. ये थोड़ा सा छोटा साइज में hmm. हाँ। इसका भी सब ब्रीड देखिएगा इस टाइप hmm, ऑफ बाबा पिगलेट ना बाबा कॉस्टली है तो पिगलेट हां per piece forty five and five thousand forty five forty five मतलब four hundred four four thousand five hundred per piece per piece और फाइव थाउजेंड uh, इसमें इसका रेंज ये है पैंतालीस और पाँच हज़ार में इसका सेलिंग होता है हाँ, इसका ब्रिड देखिएगा लेंथ ना इसका बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका ब्रिड का बहुत ज़्यादा है दाम ये नौ है इसका दो जा चुका है इलेवन हम्म। पीसेस हाँ, दो बार बच्चा देगा और एक बार ये अपना रिफिल फिल अगेन करेगा इसको बोलना स्पॉट टिक टिक ना ये दिस वन बहुत लेटेस्ट वेराइटी का है अभी ये मिनिमम भी ये दस से बारह देगा मिनिमम बच्चा तो उसी हिसाब से हमने केयर भी करना है पिकलेट के लिए अलग से रखना है बल्ब लगाना है पूरा टू हंड्रेड का बल्ब लगेगा एक्सप्लेन हम्म। भी खर्चा भी है ये ब्लैक ये नॉर्मल ब्लैक में आता है ये भी लार्ज ब्लैक का ही वेराइटी है हाँ? इसका मेल ये है देखिए ये मेल है इसका हाइट देखो हाँ ये ड्यूरोक मेल है ठीक है ना ये देखिए हम्म अच्छा अच्छा ये मेल है ये भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देखो इसका लैंड देखिएगा ये मेरा मेल है इसका जो हाँ, इसका मीट का ना टेस्ट बहुत एक्स्ट्रा है इसका हम्म। लाल का भी रेड इन कलर का उसका भी सेम है हाँ, और इसका भी इससे भी अच्छा भालू मीट है वो रेड कलर का क्योंकि इसीलिए उसका डिमांड है उसका ना आ, हाँ, आपका बीच में बहुत यूज ज्यादा होता है जब आपका हाँ जब आप पकने के बाद टेबल पर जाएगा उसका एट हंड्रेड पर के जी हो